ko. Kasi ngayon dyan. Oh. Balang araw makikita rin kita, aking health sa lupa.

Sa dami na nakilala ko Sa dami tao sa mundo, iba ka talaga Bakang talaga Alam mo ba, sa isang kitin mo lang Parang lahat ng problema kaya mo Ang hindi makakaya At ikaw din ang lakas ng buhay ko, alam mo yan. Ikaw yung nagpapangiti. Sa mga panahon na sobrang lumalang dati. Alam mo ba, na? Nagulan mo yan ngayon. Bumaba sa makita kami lubos na pinagpala sa paglalaan. Maraming salamat anak sa labing walong taon na puro ng pagmamahal. Sa sinasabi mo, Daddy, I love you. Thank you so much. Alam mo ba kung kay sarap ang buhay? Dahil naging anak ka namin. Ligayahan, ligayahan din na hindi ko kayo maliwanag na magulang lang ang nakakaalam. Naalala ko ba sinabi ko noon na magdodoktora ka. Para sa aming pagtanda, ikaw ang titingin. Sa sarili mong ospital, doon mo kami papakumpine. <laughs> Sabay natin mo bumuhin ang pangarap, anak. Ano man ang mangyari, nandito kami. Ang tamis na sa lupa. Nang ika'y makita. Kami lahat ay pinagpala. Tayo pinagpala, di ba? Yes! Tulad ng isang angel na bumaba sa lupa. Nang ika'y makita. Anak, kami ay pinagpala. Anak, ikaw ay isang mantika, nandito kami para sa Amerikana. Walang tanong doon. Salamat sa respeto. Higit sa lahat, salamat sa pagmamahal. Magil maligayang karawan anak, labing walo. <laughs> Huwag niyo muna papatayin. Mahalaga yung nakalagay sa huli. P.S. Buti na lang, anak. Pinalat ka. Magkamukha tayo. Opo, yung interaction ng dalawa.